Πότε και πώς μπήκε ο αθλητισμός στη ζωή σας, γιατί διαλέξατε αυτό το άθλημα. Λοιπόν, ο αθλητισμός πήγε στη ζωή μου πριν 7 χρόνια ακριβώς, μετά το ατύχημα που σας είπα ότι είχα. Ε, ήταν καθαρά παρότριση του φυσικοθεραπευτή μου να ξεκινήσω να δοκιμάσω κάποιο άθλημα. Η επιλογή ήταν τυχαία. Πήγα, είδα μία προπόνηση. Ε, με εντυπωσίασε πάρα πολύ ο εξοπλισμό, η στολή, η μάσκα, το σπαθί. Και έτσι ξεκίνησα. Υπάρχουν κατάλληλε υποδομέ στη χώρα μα για έναν αθλητισμό αναπηρία. Δυστυχώ δεν υπάρχουν παιδιά καθόλου υποδομέ, όχι μόνο για έναν αθλητή, για τον οποιοδήποτε αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, ακόμα και προσωρινό πρόβλημα. Δηλαδή, χτυπάω σήμερα το πόδι μου και είμαι για δύο μήνε με πατερίτσε. Ε, βασικά υπάρχει έλλειψη παιδεία και δεν υπάρχει, η... Ε, δεν υπάρχει σεβασμό. Δηλαδή, το να κλείνουμε ράμπε, να παρκάρουμε σε θέσει αναπήρων, ε, αυτό αυτόματα δείχνει προ τα έξω ποια είναι η ταυτότητά μα του καθενό. Άρα αυτό που θέλουμε τι είναι, η ενσυναίσθηση, να μπει στα παπούτσια του άλλου, να έρθει να μπορέσει να μπει στο δικό του το πρόβλημα. Ε, σίγουρα δεν είναι τόσο εύκολο να μπορέσει να καταλάβει πώ βιώνει ο άλλο το πρόβλημα αυτό όταν δεν είναι δικό σου. Αλλά μέσα από τις δράσεις που κάνουμε κι εμείς, ε, αυτό θέλουμε να περάσουμε προς τα έξω στον κόσμο. Σεβασμό και να, να μπορούμε να δώσουμε αυτό που λέμε, να μην ζητάμε μάλλον ε, το αυτονόητο, το να διεκδικούμε δηλαδή πράγματα. Θα έπρεπε όλα αυτά να είναι από μόνα του προ τα έξω στην κοινωνία, να έχουν ήδη λειτουργήσει και να λειτουργούν φυσιολογικά και όχι να τα ζητάμε. Ε, όσο αφορά στο κομμάτι το αθλητικό, ε, ούτε εκεί φυσικά υπάρχουν υποδομέ. Να σα πω για παράδειγμα ότι εγώ κάνω σε μια αίθουσα προπόνηση που δεν είναι προσβάσιμη, ούτε στο, στο μπάνιο μπορώ να μπω. Οπότε δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Αλλά όταν κάτι πραγματικά το αγαπά πάρα πολύ, όπω είπαμε και πριν, όλα τα εμπόδια τα ξεπερνά. Γενικότερα αντιμετωπίσετε εμπόδια και πόσο δύσκολο είναι να σε αυτά. Αντιμετω... εμπόδια. Επειδή είμαι άνθρωπος ο οποίος διεκδικώ πράγματα και δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτι, όπως το λέμε λίγο πιο λαϊκά, δηλαδή αν κάτι με ενοχλήσει θα το πω, Εμπόδια αντιμετωπίζω όσο αφορά την καθημερινότητα και την κοινωνία. Δηλαδή, bullying δεν έχω δεχτεί, αν εννοείται κάτι τέτοιο. Όχι. Και δεν θα το επέτρεπα ποτέ. Γιατί θεωρώ ότι ε, ε, εισπράττουμε από τον κόσμο αυτό που βγάζουμε προς τα έξω. Όταν δεν βγάζω λοιπόν εγώ από μόνη μου τη μιζέρια, ε, τη λύπη, την κακομοιριά, δεν θα την εισπράξω κιόλα. Τα εμπόδια που αντιμετωπίζω είναι τέτοιου είδου εμπόδια, ό,τι έχει να κάνει στην ε, μετακίνησή μου, στις μεταφορές μου, δηλαδή στο μη προσβάσιμα μαγαζιά που θέλω να βγω έξω για διασκέδαση, ένα θέατρο για παράδειγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Έχει ανέβει μια, μια, μια θεατρική παράσταση ε, που είναι η Άθικτη, το οποίο, το, το, το έχει να κάνει με άτομα με αναπηρία μέσα. Είναι γνωστή ταινία. Ε, και το θέατρο δεν είναι προσβάσιμο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα που ζούμε. Ε, οπότε νομίζω ότι τα εμπόδια είναι μόνο αυτά. Οι ράμπε, οι μη σωστέ ράμπε, να μην έχουν σωστή κλίση. Όταν ε, τα πάρκινγκ είναι πιασμένα. Σε μαγαζιά, το ότι μπορεί να πηγαίνει σε ένα μαγαζί προσβάσιμο, αλλά να σου λένε Ξέρετε κάτι, ε, η τουαλέτα όμω είναι κάτω. Πρέπει να κατεβείτε με σκαλιά. Και εκεί λε τώρα πού βρίσκομαι. Τι σα κάνει πιο δυνατή αθλήτρια, το μυαλό ή το σώμα σα. Νομίζω ε, το ένα συμπληρώνει το άλλο όταν δεν έχεις δυνατό μυαλό να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις, τις δυσκολίες, την κούραση, γιατί υπάρχει πολύ κούραση καθημερινά, ειδικά για μένα που εργάζομαι κιόλα, συν τις προπονήσεις, τον αντίπαλο ε, σίγουρα ε, δεν μπορεί να ακολουθήσει και το σώμα και το ανάποδο. Είναι αυτό που, λέμε, ε, που λέγανε δηλαδή, ε, που λέμε ότι ενούς υγιής εν τη γη Νομίζω 100% με καλύπτει αυτό. Όταν το ένα δεν μπορεί να λειτουργήσει, π.χ. το σώμα από την κούραση, αντίστοιχα δεν βοηθάει και το μυαλό και το ανάποδο. Είναι αυτό που σας δίνει δύναμη και όθηση για να συνεχίσετε. Αυτό που μου δίνει η δύναμη και όθηση για να συνεχίσω είναι η αγάπη μου ε, για ζωή, για όλα αυτά που κάνω, για τις δράσεις. Είμαι ένας άνθρωπος γεμάτη ενέργεια. Ε, δύσκολα θα πω τα παρατάω, δύσκολα θα πω κουράζομαι και όταν ακόμα το πω, αυτόματα αφήνω αυτές τις κρίζες σκέψεις να φύγουν από το μυαλό μου και συνεχίζω κανονικά την, ε, την πορεία μου και τη ζωή μου. Είμαι πολύ αισιόδοξο δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό αυτό το ότι είμαι πολύ αισιόδοξο σαν άνθρωπος. Πιστεύετε ότι αξίζει τον κόπο όλη αυτή η προσπάθεια και αν γυρνούσατε πίσω θα αλλάζατε κάτι. Σίγουρα αξίζει όλη αυτή η προσπάθεια, διότι χίλιες φορές να, είμαι, να κάνω όλα αυτά που κάνω, ε, παρά να είμαι καθυλωμένη σε ένα μαξίδι και είμαι στο σπίτι μου, φυσικά, δεν το συζητώ. Αν θα γυρνούσα τον χρόνο πίσω, ε, όσο και αν ακούγεται και έτσι οξύμορο όλο αυτό, ε, θα ήθελα πάλι να μου συμβεί αυτό που μου έχει συμβεί, γιατί έχει αλλάξει όλη μου η ζωή. Έχω γίνει, πολύ, έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος μάλλον μέσα από όλο αυτό το ταξίδι που, που βιώνω. Ε, Ξέρετε, για μένα δεν νιώθω ότι είμαι μια γυναίκα ανάπηρη, ανίκανη όμως. Μπορώ να κάνω τα πάντα. Απλά η κοινωνία μας είναι αυτή που μας φέρνει τα εμπόδια και μας βάζει τα εμπόδια. Οπότε η κοινωνία μας κάνει ανίκανους και ανάπηρους. Εγώ το ότι δεν περπατάω, εμένα αυτό ε, δεν με κάνει να νιώθω ανασφάλεια ή να μην έχω αυτοπεποίθηση, ασχέτως αν έχω δίπλα μου άλλες 10 γυναίκες που μπορούν να περπατάνε. Νιώθω εξίσου όμορφη, καλά με το σώμα μου, καλά με τον εαυτό μου. Έχω αποδεχτεί την κατάσταση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάθε άνθρωπο, οτιδήποτε και αν του συμβαίνει. Ανεξαρτήτου ε, αναπηρία, σα το λέω γενικά, οτιδήποτε βιώνει. Το να αποδέχεσαι τον εαυτό σου και το σώμα σου έτσι όπως είσαι και να προχωράς. Γιατί η διαφορετικότητα υπάρχει ούτως ή άλλως στην κοινωνία μας. Δεν είμαστε οι ίδιοι όλοι. Δηλαδή, μέσα σε αυτή την αίθουσα έχουμε γυναίκες, άντρες, άλλοι είναι μελαχρινοί, άλλοι είναι με ανοιχτά μάτια, άλλοι είναι πιο ψηλοί, άλλοι είναι πιο χοντροί, άλλοι πιο αδύνατοι. Οπότε γενικά είμαστε όλοι διαφορετικοί, ούτως ή άλλως. Οπότε γιατί να μην υπάρχει και το θέμα της αναπηρία μέσα στην κοινωνία και να υπάρχει αυτό που λέμε η συμπερίληψη. Αυτό είναι το σημαντικό όλοι ίσοι μέσα στην κοινωνία και να διεκδικούμε όλα τα ίδια πράγματα και να έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Άλλαξε ο αθλητισμό στην ποιότητα τη ζωή σα. Και αν ναι, πώ. Ναι, ναι, φυσικά. Εγώ δεν ήμουν αθλητρία, το είπα και πριν. Φυσικά και την άλλαξε ο αθλητισμό στη ζωή μου. Σα είπα, εγώ χτύπησα στα 29, σε μεγάλη ηλικία. Δεν ήταν και αυτό εύκολο να το διαχειριστώ. Οπότε στα 31 μου ξεκίνησε να κάνω πρωταθλητισμό. Στα 31 δεν ξεκινάει εύκολα να κάνει κάποιο πρωταθλητισμό. Σήμερα είμαι 38. Ε, όπως είπα και πριν, έχει ανοίξει του ορίζοντέ μου. Αυτό που έχω καταφέρει είναι ότι ε, έχω ξεπεράσει πάρα πολλές φορές τα όρια μου και συνεχίζω να τα ξεπερνάω. Έχω βάλει σε καθημερινή βάση στη ζωή μου κίνητρο και στόχους, που είναι πολύ σημαντικό όπως σας είπα και πριν. Σίγουρα το πιο σημαντικό είναι ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει ο αθλητισμό. Θα κρεμάσω τα παπούτσια γιατί και εγώ μεγαλώνω, κουράζομαι. Όμω όλο αυτό το ταξίδι που θα έχει μείνει είναι αυτό το, ξέρετε, αυτή η γλυκιά αίσθηση που σε κάνει πολύ δυνατό, έτσι πολύ... Να πιστεύεις πάρα πολύ στον εαυτό σου, στις δυνατότητές σου, γιατί εγώ από εκεί ξεκίνησα, στο ότι είπα ότι και θα τα καταφέρεις, μπορείς να τα καταφέρεις, μπορείς να πας παρολυμπιακούς, μπορεί να διεκδικήσεις ε, μετάλλια και για μένα φυσικά δεν υπάρχουν αντίπαλοι στο εξωτερικό. Ε, για μένα ο, ο μοναδικός αντίπαλος είναι ο ίδιος μου εαυτός. Το άγχος μου και η ψυχολογία μου πώς είναι κάθε φορά όταν ανεβαίνω για να παίξω. Έχετε στερηθεί πράγματα λόγω του αθλητισμού. Ναι, έχω στερηθεί πράγματα λόγω του αθλητισμού. Ε, όμως όταν πραγματικά θες κάτι μπορείς να το κάνεις έχω στερεθεί το θέμα το ότι θέλω να κάνω οικογένεια. Θέλω να κάνω δηλαδή να γίνω μαμά, να κάνω παιδί. Όμω έχω προνοήσει και γι' αυτό να το πω. Υπάρχουν μεθόδου που έχει προνοήσει. Οπότε παρόλο που είμαι σε μια μεγάλη ηλικία, επειδή δεν σα κρύβω ότι θέλω να διεκδικήσω και την πρόκριση για το Παρίσι, μετά έχω πει ότι θέλω να σταματήσω, γιατί πλέον θα είμαι και μεγάλη. Οπότε, επόμενο μου στόχο μετά από αυτό είναι το να κάνω οικογένεια. Ποια είναι τα συναισθήματά σα πριν από έναν μεγάλο αγώνα, ε, είμαι άνθρωπος που αγχώνομαι πάρα πολύ και όπως είπα και νωρίτερα, για μένα αντίπαλος είναι το άγχος που έχω. Ε, μου έχει στερήσει πολλές φορές μετάλλιο το άγχος. Προσπαθώ να το διαχειριστώ όσο μπορώ. Όταν ε, βλέπω όμως ότι γίνεται πολύ έντονο αυτό, προσπαθώ να τα διαγράφω όλα μέσα στο μυαλό μου και κάνω μόνο θετικές σκέψεις και αφήνω να περνάνε μπροστά μου εικόνες ε, μόνο ευχάριστες. Δηλαδή, όταν είμαι ε, σε αγώνα πάνω, προσπαθώ ε, να μην αγχώνομαι τόσο με τους ε, αντίπαλους και γενικά με το παιχνίδι και σκέφτομαι πράγματα όμορφα και ευχάριστα που θα ήθελα να κάνω. Οπότε αυτό όλο επηρεάζει θετικά και μπορώ και λειτουργώ μετά έτσι όπως θέλω πάνω στον αγώνα.